उसकी शादी हो गई तुम्हारे साथ क्यों नहीं हुई <laughs> इसका जवाब तो वही दे सकती है कहां रहती है वो पहले तो मेरे दिल में रहती थी अब पता नहीं कहां है <laughs> क्या वो उसी कॉलेज में थी जिसमें तुम और किरण थे हाँ क्या नाम है उसका <laughs> क्या नाम बतलाऊ हम्म? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या हम्म? क्या नाम क्या है उसका अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं <laughs> दिल के दर्द को शायरी और शराब में छुपाने से दर्द कम नहीं होता पड़ जाता है आराम तब मिलता है जब बात जुबान पर आ जाए कुछ बातें ऐसी होती हैं सुनील जो अगर जुबान पर आ जाए तो कयामत आ जाए कयामत को तो एक दिन आना ही है राहुल आज आ जाने दो हम्म छोड़ो ना यार कोई और बात करो मैं उसे भूल जाना चाहता हूं <laughs> मुझे तुम पर शक हो रहा है शक लगता है तुम इसलिए छुपा रहे हो क्योंकि मैं उस लड़की को जानता हूं शायद <laughs> तुम बहुत ही खतरनाक आदमी हो सुनील <laughs> तुमने ये नेरी नेवी क्यों ज्वाइन कर लिया यार तुम्हें तो वो सीबीआई में होना चाहिए था हम्म? ऐसे घेर लेते हो कि अगर मेरी जगह कोई और आदमी होता ना तो अभी तक सबको चुगल देता हम्म? <laughs> यही मैं चाहता हूँ कि तुम सबको उगलता हो तुम्हारी आत्मा पर कोई बोझ ना रहे बोझ उसकी याद बोझ नहीं है सुनील उसकी याद एक अमानत है एक बहुत ही हसीन बहुत ही प्यारी बहुत ही कीमती अमानत जो मेरे पास है और मेरे साथ जाएगी इस अमानत में मैं तुम्हें कैसे शरीक कर सकता हूं सुनील इसमें तो मैं उसे भी शरीक नहीं कर सकता जिसकी यह अमानत है दिल धड़कने की सदा <laughs> दूर तलक जाती मैं भी जाता हूं बाय बाय हाँ तुम्हारा होटल बहुत दूर है हम्म। आज की रात यहीं काट लो हाँ? हम्म? ठीक है अपना क्या है